Mamadou yëpp di xaaw Mamadou Sidibé salaamaaleykum. aleykum salaam. Babacar maa ngi lay nuyu te di la fay. ak monsieur dam le grand chroniqueur waye nak yakana xam lam gu gëna xam ko ñu gërëm la ci voice gi fatine ne ya jité front éthique républicain pour Macky Sall non la effectivement euh laaj bu ñëk bi moy ñi nga xamne ñom ñoy intercoalition yewi ak wolu niki demb def nañu jakarlo ak taskoto xabar yi hmm. lañ ca wax moy au conseil des collectivités territoriales bi té amin tambe ngi jité ko ñu nan ko CCT hmm. euh seenu bëgg bëgg moy élection élection ya duñ ca jot te nag jot na ak sees ñu tas leen. Mhm. ndax daal seen bari wut gis-gis bobu am nga ko. oui kooku dama ko bind. bind na ko depuis 2012 ba 2020 le 2 mars 2020 la ko yobu présidence ñu enregistré ko document ba ngi ne 5 nee naa ne conseil conseil économique social ak qui euh, euh, haut conseil. conseil. Mhm. nañ ko tas du du indi Sénat. sena sena amul organe bo xamne presque ñep am nañ ko sena bo xamne dañ koy ki calqué comme états-unis ni mel france xamne da fay nek deuxième chambre euh, euh assemblée nationale quoi hmm nga am suñ kiyé loi sena sa mëna teug ay loi jox ko assemblée jox ko assemblée assemblée da teugé loi da sena da koy vérifier sen ndax baxna wala baxul ban sena bobu la wax nañ ko indi conseil économique social vraiment nekkon na fa nekkoon naa fa am mhm. ah, lah. naa fa 5 ans. wax dëgg yàlla nekkoon naa fa am naa fa 5 ans tabaar kàlla sant yàlla waaye nag su doon suma sago daal vraiment ñu dindi ko dindi eh, au conseil bi ñu indi Sénat. man mhm. ah, kooku moom daa ànd naa ñoom ci loolu. njëriñam nee na nu bariwul te dafa budgetivore maanaam xaalis bi ñu fay def yàq la looy commentaire ci loolu. non du du yàq parce que lépp loo xam ne mu koy fay ak yóbbu këram du yàq waaye daal dama xam ne ñu ñu ñu dindi woon yooyu remplace eh, eh, Sénat. def ko Sénat un yoon mo mo mo gën ci mo gën ci pays bi dina dina rendement rendement bi ci lay gën a ci population bi quoi parce que biñu ki mën nañ ko def 16 milliards mën nañ ko def ci population bi mën na mën bi mën na mën na leneen quoi. Mm-hmm. lu tax nga ñu ko lan yi. parce que parce que Sénat man Sénat Sénat la xamné parce que c'était un euh, haut conseil amul parce que c'était pays Parce que yi may ko fa quoi parce que man waaye nag kii conseil d'administration am na ci yenn pays am na ci yenn pays waaye sénat moom dafa am fu ne parce que chambre boo xam ne dañu dafa mel ni assemblée nationale wala moo gën a dëgër assemblée nationale soo demee états unis seen sénat bi presque moo gën a dëgër assemblée nationale bi man sénat bu mel noonu laa wax waaw ak nit ñi di gëm seen bopp tam nekk fa waaw waxuma gens yoo xam ne dañ leen di fal ñu ne ñii moom ñii moom ñii la fa nekkal wala ñii ñaa fa nekkal nañ gëm yàlla xam ne ñii population bi dañ fa nekkal man daal loolu moo taxoon ma ne nañ dindi kii bi nañ dindi yooyu remplacé ko sénat mu bind naa ko kon kon ko ko opposition mën nañu wax ne juumunu juumu ñu ànd naa ci ànd naa ci baax baax yàq yàq la dëgg la jaar naa fa jaar naa fa maa ngi doon feewu tabarkal la xaalis bu takku waaye na wax dëgg yàlla ni ma ko nekk naa fa moo dama ko xam ñu changé woon ko moo gën ñu changé woon ko moo gën indi eh, eh, sénat delloo si sénat ah delloo si sénat waaw delloo sénat parce que sénat bobu sénat heure la won pour Macky Sall yak dindi ko lutax nga wax lolu parce que dama ko xam parce que sénat bi affaire da mënuma ko wax parce que ni ko xam ne gañu na gañu na mënuma wax dara ci ginnawam waye sénat bi bi Macky Sall falo Idir Seck lañ ko bëggoon jox Idimi Idimi lañ bëggoon jox sénat bi protocole yëpp d'accord nañ pour on pour jox Idir Seck waye après xam nga politiciens dañoo fiir ñu dem gis Macky Sall ne ko nangam nangam non parce que amna ño xamne bëggu ñoo Idir Seck ñu dem gis ak Macky Sall ki nañ tassé Sénat bi jaar na ko ci mënd bi nag waaye ko xam ne ñoo xam ne nekkatuñ fi war dëgg yàlla mënatuma wax seen ki mu nga ko aywa ñu dem ci élection législative yi génn majorité bi gaayanka yi jiiñante ba léegi benoon ne ñu ñoo gagné opposition bi tam naka noonu mhm. ban commentaire nga ci def ginnaaw élection législative ñu ngi door ay gisante opposition bi ñoo gagné opposition moo ñoo ñu gagné dañoo dóor ba watam yéen wa affaire waaye ñu ne affaire benn bokk yaakaar en 2012 en 2012 bi Macky 119 députés la à moi. 2017. 17 125 125 députés. 2019 2000 2022. ñu am 82 mhm. mhm. députés. kooku dañ ñoo gagné, wala ñun ñoo gagné. analyse lay wax foofu rek. cette, mhm. seetee dañu reculer li recul bu Pape xanaa war li li bima ko bima ko bind mo ngi ni passe 4 bi ma koy bind dama ko wax ne gis alliés yi ngay nekk ànduñoo yow nit ñi seen inter lañ fa nekkal suñ ndey moko ko lool lañ wax de parce que ñom ñoo doon wax Macky Sall en 2012 ma ngi koy fàttaliku le 6 le 6 février 2012 le dañu dem place de l'Obélisque opposition yëpp daje fa ñëpp Idrissa Seck Aminata Aminata ñop ñëpp daje fa ñu ne dañuy demandoo ak Ousmane Tanor Dieng ñoom daan soxu ñom ñëpp ak Moustapha Niass man bima kiyé ci ki bi am mentalement ngi nek ci auto ma ngom ta bo mu mu ma sel sel la nekot buñ défé conférence ba paré mu wacc ma nak am mental mu nekot li demul kër makina genn billahi wallahi sama bamé nek makina genn dem outali bopam le 6 février le 7 février ci la makki genn dem def sawo bopam ki la ñokom dans soro monsieur mustapha nias tanal gien fu tanal gien ñom ñep nit ñu traître le traître day am day ablay wane kérok soo seete keroon nañ daje ablay wadd ci kor ki ki boori mairie mairie ablay wadd nag boo seetal fukki nit moo topp Macky Sall keroog yoof lañ jullee timis imam yoof bi moo ñu jiite Macky Sall tax to Macky Sall moo nekk ci ad à ma droite Mbaye Niang sax man ma nekk digg bi kii kii kii sëriñ boobu Mbaye Mbaye Niang waa sëriñ sëriñ xaw la sëriñ Mbaye Niang moom moo nekk nii ci sappe sa ñu nekk di imam bi ci la Macky Sall di génne demal boppam ci la ci la ci la génne am ndam waaye dañ ko doon saaga di ko def wax lu ne ne ko Macky Sall daf leen trahi traiteur la nangam nangam na waaye mu dem am raison ci ñoom dem génn premier tour génn premier tour avec avec Macky 2012 ci la demee am jël réew mi ñoo ñu ko doon saaga tey su leen seen sago tey su leen seen sago ñooñu Macky Sall du falo waaye Macky Sall mu falo dafa jël ñooñu def leen ñoom ñoom ñoom ñoo ëpp ñoo ñoo ñoo ëpp xam-xam ñun Macky 2012 ñoo ñoo ëpp xam-xam ñoo ñoo ëpp lépp affaire ñoo leen dafa xam-xam lool motax ñoo biñu jëlé poste yi dañ alhamdullilah rabbil alamin señ day mako liggéey liggéey ni dara lañu tok rek lek seen xaaliss kon poste yi ñu jël nga du mérite du mérite parce que ñiko mérito ñi fi amna ci ñoo xamne mérite nañ seen poste amna ñoo xamne mérite nañ seen poste parce que su doon gagné nak mustafa ñu gagné tan ñu gagné won mak sall duñ ko jël duñ ko jël sax duñ ko jël sax duñ ko jël sax sax mission sakantuma de ko ay ministre mustafa kay walam weyna nak wax kay Moussa Fabal Moussa Fagnas mané walam jeexna non non 2012 do ñoo gagné de précis dima wax dama né su 2012 Macky Moussa Fagnas mo gagné won wala faut tanor bien ñu jël Macky Sall parce que mo suñu wolu Macky Sall parce que dañu def and ak tak ci Ablaye Wade waxatu ci dara ni affaire démé won hmm yeen fi ci Kaolack way fi nga yew yi percé bu mu def fi yam xaron nga ko non xaron nako bien para para ñeneen ñi nag campagne nañ nag kat waxuma campagne yow pour yow campagne parce que pour yow campagne waaye pour man campagne man nga xam politique bu baax naa campagne yi. lu tax campagne yi. campagne campagne yi parce que ñoom seen sago su doon seen sago dem ba bi tey daanu ma rafet sax daanu ñoom su yee boobu lañ jëloon soo gisee école saam ñu door ñu. Hmm. soo gisee école saam ñu door ñu. am li fa nekk ñoom li fa nekk man xam ko. lu fa nekk. dañoo dem ne dañoo dem ne benn lu mu nañ ko door nañ ko door nañ ko door nañ ko door ci feefam. Maria Massar Diallo nañ ko do ci fefam Mimi Touré fefam nañ ko door li mu am lolou ñan ñoko def ak ah, ñan def ak moy ñot suñu gaay kon nga yeen jubo wulen tamit non jubo mu fay am jubo bi dal jubo bi fiñ ko kiyé simulation sax lañ def moy premier jour biñ démé ci imam yé premier jour biñ démé nuyu ji serigne yé nangam mm-hmm. nangam nangam bu ubé campagne ouverture campagne bi ouverture biñ ko défé té ngeen fekk après man daw mon ci bobu parce que dama xamné li jubo amu fa waxna ko fi mané djibo liñ woné ni est ce que seno saxalat est ce que egg na ci ñom hmm té lima wax amna ci suba sé lañ tassaro ñom ñep ku nek def euh, en perso sa bop ku ne perso sa bop bop man nak wax de yalla ma dem parce que bi yon dama muyé mayu mom ci maré ma sar té so sété maré ma sar su euh, ginnaw mom parti ki ki bëna bako yakar du dara lutax mo bokk han du dara lutax maré ma sar élection locale élection locale du passé 000 voix 929 la ñu ben benn bokk contre Serigne Boub Serigne Diop Serigne 054 élection locale yi sans à Massar, parce que mon Niang Rahma moo fa nekkoon. Mhm. ñun ñu am le euh, département ñu am 4946 ànd ànd ànd naaw la l'élection élection locale Wow ça maria en massar saint massar nous. marie massar nous, nous sommes législatifs. Législatifs. Marie-en-Massar, bien sûr, a mis 20 431. 20 431. 20 431, ça fait... 20 euh, 431, mhm. de maria en massar a mis... Législatif. Législatif. Yéhuy a 24 061. 51. 1. Ça, on voit les de l'église, qui ci commune bi wa ci commune bi nga xamne kon mariam assar fa le 13000 amone man sama amna juroom ñetti junni la teggu la tegal par rapport à eh, élection locale lutax nga jël ndam ni bëkk ka jox mariam assar non daf ko woné bi bi fukk ju neñ ñett lañ amone mariam assar am ñew bi fekk mariam assar bokul mariam assar bokk am ñaar fukk junni ak top kon mariam assar woné né personne fofu woné effectivement kawlo moko mom nga ñew ci département bi nga ñew ci département bi département bi sax man am sar yu balena ko kon mariama sar mom mom kawlak mu neex nit mu nakari nit mom mom kawlak te mak sall man suma toge mom dina ne bes bu ki ye loxom ba genn fi mariama sar ci ki ba dina door loxom ci ak yaangi neexal mariama non non non mariama sar neexaluma ko parce que man yow man dama sante yalla tedna tedna mariama sar billahi wallahi ma ngi lay wax musuma ñaan pos musuma jox terrain musuma jox ki waaye sénat bi xam naa ni muy politique yi ñu bëri moo leen gën ñuy politique parce que laab na biir. Mhm. waxam bëriwul du saaga du saboté ah saw la nit ki nag motul. Mhm. am naa am naa ay qualité comme am naa ay défaut comme man ni ma amee qualité comme ni may amee défaut parce que parfois ñu tempérament ñu ne si di béy waaw si di béy dafa naqar rek nangam nangam kooku di am ci nit bi. madame Assar am na défaut comme am na qualité. département bi moom gars yi Pape Dima bi day nee na courant bi moo tax gars yi woteel leen. non si si si yaboo muy ko waa loolu la ñu koy loolu la si yaboo loolu dara loolu daal loolu la maa pap la bi courant bi dafa war am kooku dañu war a sant yàlla courant courant bi ñu ma man ma ne ko mi si leneen yóbbu courant ci yóbbu courant ci àll bi. kooku wax dëgg yàlla kooku kooku kooku liggéeyam la def. Mariama Sarr commune Kaolack la yem du dëgg wala. non soo seetee résultat Kaolack yi. dafa dafa dimbali département bi parce que dégguma 53450 lañ am wa réduire ngeen écart bi tout écart ñen lu bari ngay wax la ñu ko réduire 18000 18000 ko def lu bari rek 18000 wa lañ ko réduire 18000 wa fukki junni ak juroom ñet ci baat la ma démassat bi ñew lol lol jam ci différence ak par rapport ak andnaaw kon nga xam na ma démassat ñoom bi ku koy xeb ku koy xeb ñun xam nañ lan mo fa dal ma gaay neenañ amul base politique bu deugër de kooku dañ ma démassat ba effectif la xam nga ay bay fall mhm. ay bay fall yore euh, gis nga gis nga lima lay wax euh, tam xarit bi bësu tam xarit bi la ñëw bësu tam xarit bi la ñëw de delu wat ci guddi gi sa gënd ay nak jox ko seen yi comme niko don defé bu mu nekké ki billahi wallahi bësu tam xarit à 10h la ñëw ci suba dem gënd ay ay nak jox ko euh, seen yi fi confrère yi nekk fi pour nim la doon defal tam xarit kan ko kan moko fi def abogay def nako quraysi def nako adimbe kan kan def nako ñeneen ak ñeneen def nañ ñooñu gars est ce que ngay tudd du ñoo danel. daaneel parce que gars yi neen am bilan non xam naa ko ñoo ñoo ñoo ñoo daaneel am na ñoo gis madame Massar wala kii mu ak seen bakkan lañ kii seen bakkan lañ yor. kon loolu xew na ci affaire. xëy fii kaw ak naa la wax am na ñoo xam ne madame Massar lañ lañ bañ a lañ bañ a gis lañ bañ a gis parce que yenn ya yenn ya- ya li ma lay wax ne madame Massar dama pouvoir prémonitoire martaba li tubaab ne martaba pouvoir prémonitoire la parce que yàlla daf ko defar. Maria Massar gagné bim né bim né ak Macky Sall ñep depuis depuis lycée ñu 40 ans bi Maria Massar sien na ko Macky Sall 40 ans bi Macky Sall ñu bokk nañ lycée bi Macky Sall génné euh ñu dem ñu dem ki bi Macky Sall génné ci bu xam xolo Abdoulaye Wade Maria Massar mo ñëk mo ñëk génn ci jigen and ak Abdoulaye Wade Macky Sall à risque à ses risques et périls mu dem fa di dem fa ba yalla def na Macky Sall jël yalla denko rew mi bi ko yalla denko rew mi légui ñu dem premier législatif ya ngi déglu élection élection locale bu dem fa ñu def man madame sarté de liste mu gagné bobu ban année la won 2012 non 2000 ki 2014 2014 mu gagné mu demat 2017 mu defat ko tedd liste mu gagné référendum 2016 mu demat mu defat ko tedd liste mu gagné 2000 ki bi mu defat ko tedd liste mu gagné waye nak poids électoral am ci digënté bi gay na non wanéku na u bañ wañé ko dafa yokk ngay wanté wala dem lu mëna 53 mil dañ ko nak dafa ko sam fi ndax bilan gaay bilan lañ doon défendre est ce que bu demone ci local yi mën nga ñu waxal fi lu fi maria massar def lu ñu mëna tek bëtt kanam way tam do bay do bay le maria massar li fi tek li fi fi le maria massar li fi def dafa dafa ku li ñuy wax né ku ku jarul jeex lu né fang la maria massar li fi def bi li fi def koku dafa jarul sañu di ci delu madame assane ginaaw wan jojo njay mais di fi jaar yi madame assane mo ci mo mo mo mo mo mo mo ci tane ginaaw wan jojo njay te jigen nak xam nga jigen amna lo xam da fay ragal tuti wa lah, motax problème terrain dugu ci deful ki parce que hmm. da xawa ragal ñu ngi jëm ci palak président assemblée nationale hmm. sa gaay ne nga eh, door nañ leen ba diri leen hmm. est-ce que japp nga ne président bi mën na baw ci opposition bi effectivement man d'accord na ci man li mo tassa gaay xam nga tamit non non eh. non way yow man wad man man dama dama non <laughs> non non yow de parce que Macky Sall c'est le président de tous les sénégalais on dit Macky Sall président de tous les sénégalais kon sénégalais yépp ben lañ ci mom su xamé né fi suma jëlé fi ci opposition bi dina liggéey pour sénégal man su dé man nako jël parce que opposition am nañu baaxa baax sulé hmm. sulé sulé sulé sulé sulé sulé sulé sulé sulé ki bi nek ki ki biram sulé job biram sulé job ko kan moko gëna nek cadre fi sénégal tierno lo tierno lo ministre xam nga yow li ngay wax ni maké xalaatu ko way ak non mu na xalaat nako tierno lo wax na wax na ko ne wax dafa ñew plateau mu ne bërem ci lay jox sonko ay cadre la yoré suñu suñu sagon ñu o talal loxo sonko mu ñew liggéey ñun bërem ci lay jox ñepp xam nañ ne xam xam la am kenn upp ko xam ko sénégal tigi ki mako wax tay ko waxe ñu koy talal loxo pour mu ñew pour ñom liggéey Macky Sall su jëlé koku premier ministre lan mo ci nek ñun dañu fon rek ñun rek ñun rek ñun ñoo wara falu quoi ñun rek ñun ñoo wara ñun ñoo wara falu quoi ñeneen war ñu falu quoi té Macky Sall président tous les Sénégalais yeen wa bénon nak dañ na 6 nak dañoo 6 dañoo 6 6 daf ci am soxor iñan han lepp mu ci su xamé la té Babacar mi dafa wara dem ni am na ñoo xamné té poste su génné fa ñu xam ko ñu ñu réé ko doko jot amna ko xamne fi directeur lañ ko bëggon mais fi kaw la kaw la directeur lañ ko bëggoon nommé fi mu ngi fi waju kaas nak la dëkk directeur lañ ko bëggoon nommé waye bi am na ñoo xamne buñ ko yëgé dañ ko dindi dañ ko dindi té ñaka def salum gi lañ fi la dëkk fi lañ dëkk responsable né né né né ay né né né né yu ay responsable politique lañ fi luñ xam ci tay suñ xamone tay fi ni man mi sidi be dañ ko bëgg nomé ñu dem taxaw né non non sidi be soko nomé way da fay ki nangam nangam fa contre ben bokk yakar ki wax deug da nga contre ben bokk yakar mais sa gars yi doy nañ war de non non non non du sama gars c'est dire ay camarade de politique lañ parce que amna ci ño xamne wax deug yalla ñewi suma kër pa dem bi tek mom ñewna suma kër deux fois man ta dem na kër trois fois waaw waye wax deug yalla ñeneen ñi mom gisuma len suma kër vi ay dara ñewna suma kër ñaar yoon waye ngi tedde bekk gisuma len suma kër suma meeting yi ma def tam euh, euh, euh ñewuñu waaw Mhm. Eh, poste premier ministre nak ko ci Ni engkau nga nyutu, ñu tuddu seen tour niki dem ñu fos lool abdoulaye daoud diallo euh waji dëkk kafrine abdoulaye seydou sow ko ko mobul ko tuddu oumar yum alu ah, tax non ko eh, mm. éliminer ko ko tiné ñeneen euh oumar yum ak oumar yum tam éliminer ko euh linger ali ngoy ñay ta ko mën ko tuddu lu tax ñoo lu tax ñuy tuddu ñi duñ tuddu ñe ki ki mo c'est abdoulaye seydou sow abdoulaye seydou nomade amma ko mom la ndax kafrin yeen a part yeen yeen sax gagné wulen mom da gagné fep ya, kafrin mo len mën nak gis nga day lu ma wax la xam nga xam nga gagné gagné ben boko yakar itam ben boko yakar du titer ma leader la gagné na suma gox ben boko yakar ñep 200 parti and ak yow nga gagné demal da abdou seydou sow dem mom ken affaire bagnar won na mak salman mën na damay dem suma bagnar affaire nako def fofu lañu xamé ne ki amna base ben ba kay kay 200 parti top la allié am doole ngay ngay gagné ki nga man gagné na sa bokk nak gagné ñu dara dan lañ gagné wul dañ dañ dañ leen fatlé ay suba gëlé ñu wax né suba gagné na fi nangam na non non ku ci wolu won tay dañuy wax né damay demal bañeru ba père lay démé hmm. dama tortu kinaw ken ben bokkat bu ma top ñu tét def parallèle waaw ma des Macky Sall nak fofu la ñu xamé ne ki wax ak mo mu ngi mel comme chef de l'opposition waaw fofu la ñu xamé kuy yi dem mom kon ba ñu xamé kuy way ben ba kay ñaari parti téméré parti nga am doole nga dama gagné na sama gox kok c'est ridicule c'est ridicule mu ngi mel chef de l'opposition légui lu tax nga né Alé Ngou Ndiaye al al mu jaay dama al mu jaay waxuma dama ne al mu jaay mën nañ ko def ministre lutax non ba ba parce que jang na c'est un politicien te jaar na ci ministre de l'intérieur jaar na tok tok yi mu def yeb ci intérieur lord euh, lord yant tok tok deug la niki niki nak lah. matul bi ma wax ne suma dina dina ki Macky Sall kok niki matul kok Kau ki ki la rek kok mo wax deug yalla lapsus la quoi bi wax lolou waye dama xamne premier ko def mën nañ ko def ñu bari hmm mën semua dal suma don suma sogo Macky Sall day équilibré jël fi ci opposition bi président eh, eh, assemblée lah nationale wala mu jël eh, président ki premier ministre ci l'opposition bi Yang na gaay ni opposition nga gëna jaga. wa so la nexé so la nexé so la Ya? so way sima toog nag Macky Sall loolu da am parce que li ma bind yëpp soo ko liiree di nga xam ne kii man li may def li defal réew la man li may def li defal lépp loo xam ne Macky Sall war na pour defal réew pour 10 ans bind naa ko ko tegal naa ko waaye nag malheureusement kii man loolu moo mer loo loolu mer moo loolu mer loo Macky Sall na rectifié rectification bi mooy mooy na kii ñëpp xam lan moo ñu lan moo ñu sonal. Hmm des mouvements yo xamné ay mouvement suma mouvement suma mouvement 10 personnes mouvement 10 personnes mouvement 20 personnes mouvement nek fi door door marko rek lañ nekké té mouvement bala ñuy jog bala ñuy jog rek élection am suma mouvement la yar suma mouvement la yar suma mouvement la yar amuñu am kiñu dara yow day defé mouvement ba paré def mouvement ba paré ñu né adam man def sama mouvement dama ko defot pour jappalé kaw lak waye légui dañ koy def nak dañu bëggon nangam ding ma dem jox leen 1 million wala nga jox dé babakar ñu dajé def nga jox nga dem jënd ay coco ci wala nga jënd ay ki da nga samp juroom fukki coco ci ci ñu jox la 2 million nga jënd juroom fukki ci téméré coco ci ben 5000 nga ñëw nak way ñun ñoo def li bala bala ki do del do do jégué waaji nga xamne mo moy ki ngeen bokk initié nga nga ko bo mu def ko mouvement sa koy def man sama mouvement amna man front la abior front éthique républicaine front bo xamné da ngay da ngay da ngay ak jom mu éthique ak jom da ngay and ak jom ak gis gis bo xamné da ngay ci da ngay ci wét mu comme nu may waxé ni man sama kiy bop la yoré syndicat bi yépp lolou la yoré sama kiy bop la yoré man fo xamné dem na fa te mënu wax sama xalat du ma ko dangu sa gaay daanu nañ mais nangu wuñ de non non xam nga amna do xamné sa way amna ci yo xamné que gis jant mi né li du jant les du jant. Hmm. la loolu dal. kon ni opposition wax la zone nord bi non non ma parce que nous, dañ leen laaj ñu na fofu ne amuñ ils sont tort. Hmm. ils sont tort hein Le ji non wax yalla fofu leen. Hmm. même ci des am na des des Déthié des Fall ci des des des la liste liste bi ñi déposé liste yi mm-hmm. bay dem di juum ci liste ah oui non franchement fan la man fofu dama nek ciune la oppos ñom ñep ciune lañ ban fofu la xamné vraiment opposition bi liñ leen liñ leen tek jep non la ma fofu la leen fofu la tek vraiment fofu la leen détesté quoi li day ni liste dakar nga diko defal diko defal su sénégalais mu bax nga defal ngay def dakar di juum war nañ pardonné hmm waru leen pardonné ci lolu mais lu yéfit na nga fogné non non lolu yéfit na lolu yéfit na lolu yéfit na loolu yëf yi nag ñoo ko ñoo ko def ñoom tey ñoo ko tey ba pare ñu asoo laa ñoo ko def ba pare wax na ñoo ko def kooku kooku du kii kooku du kii li ñu leen repressé nii sax war leen orang normalement dañ leen war seen liste dañ ko war dañ ko war a forculoo. yéen nag yéen nag seen bos. liste dañ ko war a forculoo ñun ñaar yëpp wala ñu def wala ñu wala ñu def wala ñu def médiation médiation bàyyi ñoom bugaan géej daani ñëpp ñëpp dem waaye suñu liste bi baaxul ñu ne baaxul dañ ko war a forculoo liste ba la tam kiiwul ñu ñu forculoo ko. defuñu recours ci élection législative bi ñu leen laajee démb ñu ne amuñu wolo wuñu conseil constitutionnel est ce que tam lolu ay leader war nañu waxé nonu non non non non non ñom ñom seen argument lañ wax parce que ku demir rey sama so gisé lu ñu daw hein parce que defon nañ ko ba indi leen seen liste xamna mësul am sénégal ñu seen liste ba paré def patch patch patch patch yow fur nga nawétan man football na nawétan dam football nawétan parce que ma, football, football football man ñenti ñet pas la doon football dama na dama na football 9 di football 4 di football goal def goal kon xam naa li nawetaan la. ok polyvalent nga woon naan polyvalent la moom moom mënoon naa ko nag waaye na fekk xaalis xaw moon na xaalis dina am nii temps xamoon na xaalis football dina am ni xaalis waaye wax dëgg yàlla mënoon naa ko trop. waaw waaw waaye dama ne loolu su ñuy dem ñaar dañuy yóbbu liste titulaire liste ak liste remplaçant waaye nan nga gisee nan nga gisee ci l' 97 lan nga ko 190 lan lan nga gisee benn liste liste liste jàng tubaab ñëpp jàng la tubaab ñoom daam ñun ñëpp jàng ne parce que dañoo liste unique et indivisible. et indivisible. lëf ben lay doon mënul xaj kenn mënu ko xaj li ñu def ne wax deug yalla dafay sonal way université professeur université daf len daf len sonal yow yaangi jangal xalé ne liste kenn wara ko xaj fi ñu ñoo xaj liste day wax sa élève motax professeur université ne dañu ne duñ top cours constitutionnel ci li ñu def dañuy continuer ñom li li ñu jang lañuy continuer waye duñ top le conseil constitutionnel dam ay wa euh babacar jeureujeuf di nuyu doyen sidibé di rafetlu